One. Уважаемый господин президент Лукашенко, очень рад встрече с вами. Вы являетесь давним другом китайского народа. Прежде всего, хотел бы от имени Всекитайского собрания народных представителей поприветствовать вас посетить Китай с госвизитом. Вы, начиная с, на посту президента, вы уже 13 раз посещаете Китай с визитом. Я еще помню, в 2012-2015 году, когда я был начальником канцелярии КЦКПК, сопровождая председателя Си Цзиньпина, мы посетили вашу страну с визитом. Оказанный вами тогда нам теплый и дружеский прием. И с тех пор я уже пять раз а. Э, сопровождая председатель Симбин, встретился с вами. Поэтому сегодня я очень э, рад встрече с вами. Тогда вы, вы оказ, оказали нам очень теплый э, прием, меня очень впечатляет. Я знаю, что в этом году вы новогоднее обращение, в этом году официально объявили 23-й год годом мира и созидания Беларуси, что полностью подтверждает Беларуси э, неуклонное стремление Беларуси к миру и развитию. Уверен, что под вашим верным руководством непременно будут намечаться все новые результаты социально-экономическом развитии государства на благо белорусского народа. Начиная с стадии установления этих отношений между Китаем и Белоруссией, двусторонние отношения развиваются здоровым и стабильным русле. Особенно за последние десятилетия под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и вас китайско-белорусские отношения растут с большими динамиками. Статус был выведен на исторически высокий уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В политическом плане поддерживается высокий уровень взаимодоверия, планомерно планомерно продвигается практическое сотрудничество во всех областях, а также укрепляется внешнеполитическая координация на международной арене. Председатель Си Цзиньпин уделяет повышенное внимание вашему визиту. Чуть попозже он проведет с вами переговоры, во время которых вы обозначите направления и планы дальнейшего развития двусторонних отношений на последующий период. На историческом старте в СМБ Китая также настроен с белорусской страной на основе взаимного доверия и взаимовыгодного взаимодействия прилагать совместные усилия к выполнению договоренности лидеров двух стран. На этом заканчивается мое выступление. Прошу вас, вам слово. Уважаемый господин председатель, мне приятно встретиться со своим давним знакомым, надеюсь, хорошим другом нашей Беларуси – вы хорошо знаете Беларусь, э, знаете нашу политику, э, нашим добрым отношениям больше 30 лет. Я сегодня, встречаясь с премьером Госсовета, говорил о том, что еще будучи совсем юным политиком, я посетил первый раз, будучи депутатом парламента, посетил Китайскую Народную Республику. Меня интересовало тогда все – чем живет Китай, и прежде всего э, развитие экономики, особенно свободные экономические зоны. Приехав домой в парламенте, я предложил ориентироваться на Китай. И тогда я сказал, что за Китаем будущее. Я оказался прав. Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай сторонник многополярного мира, такую же политику проводим и мы. Политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси, они схожи. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе, и недавнее предложение председателя КНР Си Цзиньпина о мирном развитии на нашей планете – о недопущении санкций, о развитии добрососедском, взаимовыгодном, э, полностью совпадает с политикой э, Беларуси. Расширение контактов с Китаем для нас приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие «всестороннее стратегическое партнерство» приобрело особое значение – в отношениях между Беларусью и Китайской Народной Республикой. Сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи, о чем много говорил председатель Си Цзиньпин. Всепогодный характер двустороннего сотрудничества позволяет нам двигаться дальше. Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства. Мы очень высоко ценим тесное стратегическое сотрудничество с вашей страной на международной арене. Наши страны неизменно оказывают поддержку друг другу по важным ключевым вопросам мировой повестки дня. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня – Беларусь всегда следовала принципу одного Китая, выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китайской Народной Республики. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам, в том числе по Синьцзяну, Южно-Китайскому морю, Гонконгу и Тайваню. Межпарламентские контакты являются значимым фактором развития белорусско-китайских отношений, оказывающим влияние на все сферы двустороннего взаимодействия. Намеченное преобразование группы дружбы между парламентариями в межпарламентскую комиссию высокого уровня станет стимулом для укрепления и интенсификации сотрудничества. Мы заинтересованы в организации взаимных визитов по парламентской линии и всегда ждем вас в Минске. Мы очень благодарны вам за поддержку предложений белорусской стороны по поводу семинара женщин-парламентариев, круглого стола по молодежной политике. Надеюсь, вы будете принимать участие в этих мероприятиях. В феврале 2022 года по результатам референдума в Конституцию Беларуси внесены изменения и дополнения. И Всебелорусскому народному собранию, а у нас их было уже шесть, признан конституционный статус. Это нововведение, которое в мире аналогов не имеет, но очень похоже на Всекитайское собрание народных представителей. И мы людям об этом говорили, когда э, конституционный статус придавали Всебелорусскому народному собранию, что в Китайской Народной Республике подобный опыт есть.